Fe ddechreuwn ni nôl mis Mawrth 2020. Chi'n arwen cenedl mewn hmm. cyfnod o argyfwng. Beth i chi'n cofio am y cyfnod? Wel, beth i'n cofio yw oedd uh, popeth wedi newid. Mewn, just mewn wythnos. Oedden ni wedi symud o'r wneud pethau fel ni'n neud e fan hyn yn ymarferol. Oedd 2,000 o bobl yn y swyddfa fan hyn am un diwrnod a'r y diwrnod wedyn neb uh, fan hyn. So oedd rhaid i ni newid popeth oeddwn ni'n neud môr gyflym gyda'r lefel o ansicrwydd oedd neb yn gwybod yn union beth i'n neud gyda'r y feirws. Ni'n gwybod lot, lot fwy nawr, o dim byd fel brechlyn neu dim byd fel na da ni. So, be dwi'n cofio yw yr ansicrwydd a ffaith bod pethau newid mor gyflym dydd i dydd ac oeddwn ni'n just trial i ail creu popeth o flaen ni o'r un diwrnod i'r un nesaf. Wrth, wrth ystyried hynny, pa mor anodd i oedd hi i chi yn ystod y cyfnod yna i ddod at y penderfyniadau enfawr yma oedd yn effeithio ar, ar y genedl gyfan? Wel, beth oedd o'n i'n penderfynol i wneud o'r ddechrau oedd i tynnu y cabinet i gyd dy gilydd. So oeddwn ni'n cwrdd bob dydd fel cabinet uh, yn mis Mawrth a trwy mis Ebrill hefyd. Oedd lot o gwneudogion ddim yn gallu dod mas o'r tŷ, oedden nhw'n hunan yn nysu, fel oeddwn ni'n ddweud. So, i trial i delio gyda'r penderfyniadau mor anodd, y peth peth gorau i wneud e yn fy marn i yw nid jyst i treol i wneud e'n bersonol, ond bob tro i tynnu pobl dy, i gyd y gilydd, i mynd trwy popeth dy gilydd, a treol i wneud penderfyniadau dy gilydd. A mae hwnna'n help fawr i fi, achos dwi ddim jyst yn wneud e ar fy ben fy hunain, dwi'n wneud e fel rhan o'r tîm o bobl sy'n gyfrifol am popeth oedd yn mor pwysig i ni yng Nghymru. Mewn cyfnod y crisis, mae pobl yn sôn, boed yn broffesiynol neu'n bersonol nawr, mae pobl yn sôn am yr awr dywylla yna. Hmm. I chi fel yn prif wynidog ni, os na awr, os na gyfnod chi'n meddwl oedd oedd hi'n dywyll iawn arnoch chi? Wel, dwi yn cofio un dydd sadwn, ni'n mewn i mis Ebrill nawr, uh, ar ran gyntaf o mis Ebrill oedd y tywydd mor neis. Ti'n cofio y tywydd, oedd y hael e, oedd hi'n gytre achos oedd hi'n trial i uh, gweithio o gytre. A disadwn oedd e, ac oedd galwad ar ôl galwad, a cyfarfod ar ôl cyfarfod, jyst yn ganolbwyntio ar pethau fel sut ni'n mynd i ymdopi os ni'n redeg mas o ventilators. Sut mae'r a bobl ar yr engflaen yn mynd i wneud y diwysiadau os mae dau bobl o flaen nhw a dim ond un peiriant i defnyddio. Ac oedd hwnna'n you know, just anodd dros ben, you know, yn, yn trial i feddwl trwyddo pethau fel na. Ac ar yr un diwyrnod, you know, cyngor yn dod i fewn o ble ni'n mynd i gladdu bobl, uh, ble ni'n mynd i cadw bobl pan ni'n uh, aros i cael cyfle i gladdu bobl So, does neb yn dod i fewn i'r gwaith fel hyn yn meddwl maen nhw'n mynd i wynebu pethau fel yna. Ar diwedd y dydd, oeddwn ni ddim yn wynebu hwnna. Oeddwn ni ddim yn redig mas o peiriannau. Oeddwn ni ddim yn redig mas o'r a ffordd i delio gyda bobl oedd yn marw. Ond ar y dydd sadwn na, yn yr hail, dwi'n meddwl gael mae hwnna'n... Mae pethau fel hyn, mae nhw yn anodd. Wrth gofio hynny, wrth gofio'r cyfnod, Sut ych chi'n meddwl nath Cymru, nath eich pobl chi ymateb, nath y wlad ymateb? O, oh, pan dwi'n edrych yn ôl dros y cyfnod o'r dau flynedd uh, i gyd, beth sy'n rhyfeddol i fi yw sut mae pobl yng Nghymru wedi ymateb i'r popeth ni wedi ofyn iddyn nhw i wneud. You know, pan chi'n ofyn am y tro gyntaf, wel mae hwnna'n rhywbeth. Pan ti'n ofyn am yr ail neu'r trydydd tro i bobl i ymdopi gyda'r you know, lefel newydd o cyfyngiadau, wrth cwrs sy'n becso, you know, ydy bobl yn barod i wneud e, mae pobl yn flinedig gyda'r coronavirus i gyd, ond bob tro pan oedd rhaid i ni ofyn i bobl yng Nghymru i wneud pethau, maen nhw wedi ymateb yn gryf a you know, beth mae hwnna'n ddweud i fi yw, ni'n mor lwcus yng Nghymru, pan chi'n ofyn i bobl, dydy nhw ddim yn gwneud pethau just mae nhw'n meddwl am, wel mae hwnna'n mynd i fod yn helpu fi yn personol. Mae nhw'n gwneud e achos mae nhw'n gwybod os chi'n gwneud pethau, mae hwnna'n mynd i fod yn help i bobl eraill. A dyna pam mae bobl yn fodlon i wneud e, achos mae nhw'n rhan o'r cymdeithas a mae nhw'n feddwl mewn ffordd cymdeithasol, a ni'n mor lwcus, mae hwnna'n dal i fod yn wir am, am, am Hyngri. Wrth i ni edrych i'r dyfodol a byw gyda Covid-19, gan gofiwch bod chi wedi cael prawf positif am mm -hmm. Covid yn ddiweddar, os da chi neges i'r cyhoedd wrth i ni edrych i'r dyfodol a bod y cyfyngiadau yn codi, yn llacio, beth yw'ch neges chi? Wel, fy neges i yw, mae coronavirus dal da ni, yn y dyfodol bydd rhaid i ni ymdopi gyda coronavirus fel rhan ran o'r nifer o pethau ni'n ni um, ymdopi da nhw uh, you know, bob blwyddyn. Ond yma yng Nghymru dwi eisiau ni dal i fod yn ofalus. Mae coronavirus ddim wedi dyflannu. Mae bobl yn cwmpo'n dost bob dydd. Mae pobl yn marw bob dydd. Ac allwn ni, nid achos mae'r gyfraith yn neud e nawr, ond achos ni'n deall allwn ni symud ymlaen i delio gyda coronavirus ond mewn, ond mewn ffordd ddiogel. Achos mae hwnna yn mynd i helpu nid just fi yn personol, ond pob un arall hefyd. Prif Dog, diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr.